no considero que, cambia demasiado la forma en que hacemos la ciencia, pero porque siempre eh, hicimos la investigación con el objetivo de tener respuestas a, preguntas fundamentales sobre las células o los genes o el genoma, pero siempre queríamos que por lo menos alguna parte de nuestra investigación tuviera un impacto importante en la salud de las personas o en algún otro aspecto de la sociedad. Y tuvimos la fortuna, la buena fortuna de que nuestra investigación sobre la AME y el desarrollo de Spinraza ha tenido un impacto tan importante en la salud de los pacientes. Bueno, he conocido a muchos pacientes con AME ah, de, varias edades, algunos eh, muy pequeños, otros ya adultos, y muchos de ellos ya han tenido acceso al medicamento Spinraza y, me alegra enormemente ver que están mejorando en su función motora, o en algunos casos, eh, depende, depende, de cuándo iniciaron el tratamiento, eh, eh, he conocido a pequeños que, que, pueden caminar y que jamás hubieran logrado hacer eso sin, sin el tratamiento. bueno, este proyecto de, de Spinraza y la AME em, ocurrió en, en, una colaboración muy importante y muy cercana entre una compañía farmacéutica, Ionis Pharmaceuticals, y un laboratorio académico que es aquí Spring Harbor Laboratory. Y pienso que hoy en día la investigación se beneficia de, tener un aspecto multidisciplinario. Nuestras áreas de, experiencia de, en investigación son diferentes. Eh, Iones se especializa, especializa en, tecnología anti antisense y nosotros en el um, splicing de ARN. Pero um, al colaborar pudimos beneficiarnos de, los conocimientos que, cada uno de los equipos ah, tenía y fue una colaboración muy eh, productiva.